Olá, eu sou Célia Chacriabá, vim gravar mais um diário de bordo da nossa jornada Sangue Indígena em mais. Ontem nós estávamos na Inglaterra, o 11º país, onde completava o 30 dia que vocês estão acompanhando aí também levantamos logo cedo e fomos para o Greenpeace, onde tinha uma agenda com vários movimentos também, porque a gente tem considerado que é importante dialogar com os parlamentares, entendendo que existe várias estruturas de poder, assim como o poder executivo, legislativo, judiciário, que ocorre no Brasil, mas nós acreditamos que, sem dúvida, o quarto poder é a luta e nós precisamos nos organizar mundialmente, ecoar e vocalizar as vozes dos povos indígenas nesse momento do profundo ataque do genocídio no Brasil. E logo dali seguimos para o almoço com alguns parceiros também, no restaurante brasileiro. E é importante também porque é pela comida que a gente constrói relação e a saudade às vezes vai apertando também. E foi importante comer comida brasileira porque no momento de almoço também é de construir e continuar, dar continuidade à nossa jornada. Sangue indígena nem uma gota a mais. E a última agenda do dia na Inglaterra, com muito sorriso, foi Tambores Livre. E foi um momento muito importante porque a gente realmente acredita que podemos fazer da luta melodia. E lá estava homenageando os povos indígenas, Marielle Franco e o mestre Mo também, que foi assassinado no Brasil. E foi um momento muito importante porque nós acreditamos que é pela cultura, pela resistência dos povos indígenas que nós vamos vencer e derrubar o fascismo. Hoje, logo cedinho, já partimos também para o aeroporto, porque nós hoje também estamos no nosso 12º país, cumprindo o 31º dia, e aqui vai dar encerramento também a nossa jornada. A jornada da nossa campanha Sangue Indígena Não é Uma Gota Mais, mas não exatamente a nossa jornada da luta. E nós seguimos porque hoje, assim que chegamos, quase 5 horas da tarde, já tivemos o ato contra o racismo, nesse momento de resistência também, de, de manifestação das vozes plurais, e nós vamos seguindo lutando contra o racismo, porque esse racismo precisa ser derrubado, assim como o genocídio indígena. E essas mãos que cortam as árvores na Amazônia precisa ter também as mãos que contribuem para cortar o racismo que tem derrubado os nossos corpos, mas não exatamente as nossas vozes indígenas.